Allora, per il 2014 più che eh, un singolo eh, canale grosso eh, su cui si svilupperà la search o comunque l'internet marketing, io vedo una serie di eh, elementi frammentati, quindi c'è un sacco di cose da fare, un sacco di nicchie da, da percorrere per poi emergere complessivamente e gli argomenti eh, su cui lavorare sono, sono, tanti, a parte tutti i vecchi che si devono rafforzare, a partire da, eh, dalla cura del, degli smartphone, del mobile, al, agli aspetti local, agli aspetti diciamo, semantici, mettendo nel, calde, nel calderone tutto il resto. Mm, c'è poi un sacco di frammentazione su canali, ad esempio il, lavorare bene su, eh, su contenuti video, eh, sui social network, su device particolari e così via. Quindi insomma un, un grosso casino eh, da approcciare piano piano, un passo alla volta, ma complessivamente.